ahina yu Simón Pedro mere Jesús yo acuriro un nuti yu se sacerdote bui putoro toñima siniru hiku Jesús baro putoro bui hiri saniro pusao ai jisa Pedro se Salino yospa que tuaro kusure Ahiku ku mahane talico yospa ka kotari korore ariro Pedro santa masinhariniku Ya sinitu se koro Pedro le santa dustire to santa dustire baro yu Pedro le nasa bay jia nasa pacare cortar y corose pedro Le once ni siniture Jesús buena mena más lo hiera ni pedro le? hiera hayo ni tire pedro se sasito pano tomas Kamaska, camasca. surara menetisomati bichakare mihate sirihire jisianine ahia tina tibishaka de tekai duhkua somanine như nó này à cho tia soma chinyi no pedro que wa soma ne ajo sacerdote bui putoro jesus buerire sale to buina khane sinitu yin hire jesus re to a sinitu chi jesus se on se ni yiti re hire tiro re hi pitinare mà que tipana dukui a bue que judío masamani bue a sei kwama à bue được a mà dukui masanye nói bue ra yu Dok sa ke je re sini tu harima. Sini tu dua ke je boi na ne sini tu nyega. Je boi ri re ti na masina. Ni je ti ri re Jesu. To ani chi thyo ro toi du kui ro surara se. To amo ka mene Jesu re khani hi re. thi thiga sacerdote bui phutoro re. Ni ri hi re surara se Jesu re. To ani chi ta Jesu on se ni ri re. Nya no juni durukuri re jauga jure. Pohto kanta masara jaya upachenta dosa kejere kaharima. Nini hire Jesus surarale. Baaro anas Jesure paina tiditerirore. Caifás sacerdote bui putoro kaapu wakari hire. Ayo a Simón Pedro bichaca de tecaiduscuro somaro nire. Ato somaro kuchinya tomas que natirole once ni siniture. Mă, Hesu buena mene mascariro, hieras alimă? ni tina Pedro le. Hiera hayo, ni tire Pedro. Jesús sacerdote bui putoro, kamaska mene mascariro. Pedro tokamono kapaniro koyiro ser, Pedro le once ni siniture. Jesús le vese yuhichi mu que tiro menejiera pate. Ni siniture tiro Pedro le. Yo tiro menejiera ¿Ni Nine Pedro. ¿Tu anichita karakadure.